یک دو سه علی به حالا گرفت علی استاد گلپای علی باید داره شلوغ میکنه بخون همون گلپا اومده رهبر دلها اومده <laughs> بله. آریا لپتاپ مال آقای گلپاست Aí, بعد فیلمشو میذاری میخندی خودت آره همون گلپار بیار هم گلپار بیار بابا خب یک چیز برای آقای گلپا بزن آریا آره تو حاتم تایی بودی یه چیز برای آقای گلپا بزن اون ترانه رو بزن دارن ماساژت میدن آری آری آری نگاه ماساژ که دوست داری نه، ماساژت میدن نگاه دارن ماساژ میدن Ari, Ari konsantre.